Oke, kita karena Pok Nur udah datang ke sini dan dia udah pengen banget ke sini dan aku juga pengen banget makan sama dia di sini. Soalnya dia jadi... parah banget kayak punya restoran tapi aku nggak dikasih. Iya. Biasanya kalau misalnya jam-jam kita lagi mau makan ini rame banget. Jadi kita ke sini jam-jam segini. Kalau kita datangnya jam siang atau jam malam ini bener-bener full I waiting list. Karena memang ini enak. Jadi ya kalau ramai ya aku udah nggak heran nah, lagi. Makan. Iya, makanannya datang. Nih, ini kesukaan aku guys. Kikil padang petir ini kikil paling lembut di seantero negeri. Nih, ayam gulai. Pokoknya semua menu favorit di sini kita akan persembahkan untuk Mpok Nur. Nih spesial buat Mpok Nur jengkol. Sumpah ini manis banget kayak aku. Lo oh. ditukar aku ini biar aku makin manis. Kan kamu udah manis kamu jadi.